naye nsanyusa okubeera neyanziza simanyi naye nja kusaba rotarian barotarian batud kakati okusobola kubanga nobudde nabo bugize bannange mukama ebazibwe nnyo Hmm. simanyira wetandikira kubanga ekintu kino mbadde mubaddemu abantu ababadde bebakozesezza okumbuzaabuza bakoledde ddala omulimu munene nnyo eh, ne babuzaabuza honestly era tubadde tujana ninga bati ewononamu mumanyiiwo ah, jangu twagala okufunayo kicupa ya waragi wano tugende tuddeyo eka nendowooza nti bye tuliko and look at what i found so muli bazibu nnyo nnyo nnyo naye wentunudde bwe nti simanyi omukyalo ono engeri gyakikozeemu naye nalyoka ngaera bwebagambye inasaku buli muntu yenna wano alinako akakwata ak'enjawulo buli muntu simanyi ngeri gyokironzeemu naye nga ate kyekyo kyenyini jagala okubeebaza mwena mwena mwebale kundaga mukwano mwebale kunjagala mwebale ddala nnyo simanyi wenyeza kutegana wentandika n'abakulu abo bannange mwebale kunjagala genuine genuine friends <laughs> batandise dda owedda nebyebanfumite ah, kakati Ka-kati. <laughs> sijja kugendera mu order yabu naye buli omu jaku deep thank you for coming youare such a wonderful friend you've always been there for me neighbor mwami mukiibi webale nnyo webalire ddala mwami kaddu webale kumbeererawo nnyo nnyo nnyo hmm? webalire ddala madamu naawe webale kunjagala webale nnyo webale kujja Ah, kati ate awo ndyoke nzije wano ah, mak mukwano gwo mwebale nnyo okunjagala mwebale kujja mwebale nakurepresentinga your sisters bonna mwebale kubeerawo my nephews ah, mwebale nnyo mwebalire ddala kujja balamu bange balamu bange mwebale nnyo mwebalire eddala sanon mutabani wange ono ngamva ku brathe wange henry so buli wemulaba abanzi nfuna that memory eya muganda wange mwebale nnyo mwebale nnyo okubeerawo mumbejja webale kukola obwasenga obwesayidi eri ate nana naawe niwebale ku okukwasaganya nsonga ah, wami watandise dda <laughs> ye omulimu gwe ye yatandikiddewo dda naye mwebale nnyo mwebale eddala ah, joeria she's always been a wonderful person atubeererawo ah, uh, uh, to take up kutibibikibiki and so on ate nga akikola n'omutima gumu ah. sigamba nti nti njagala mumpeeyo bikibikibiki mm. naye nakikola n'omutima gumu naye lwakuba nti tuli bamukwano webale nnyo n'obugambo bwebwoyogedde bubadde bwankizo nnyo era nja kwegendereza nnyo era ekijja kubeerawo kuba nti oripotinga ebintu ebiri upside down ojja kubanga oripotinga bituufu kakati uh, okusoka omukyalo oli ngaera bwe bagambye lumu kambaweyakastory comun lumu nalina abafans baali boogerawo nga tuli ku theatre la bonita kati nga boogera ne bagamba nti ha eh, eh, eh, omukyala wuyu mukyala wugundi esaara mwagalana bannange mubeera nnyo kakati negezaako ne bagamba nti aa ah, ah, tukimanyi kakati nno omukyala ono n'alyoka ayingira yava mumulyango eri aba ayingira bwati mukyala wulaba wuyewuye atukutte atukutte twogera naabwe tuli kakati olwokubono baabi yali tamanyi kikyo kigenda mu maaso era olwagira yatambula butambuzi n'ayitawo buyise kwagala titufudde omukazi anyiiza kubanga ye yali tamanyi nakumanya ntite naye bano mikwano gyange first of all bano abazunzi bakwano bange abo n'abazunzi abo bamberedewo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nno ddala mwebale nnyo okunjagala musanyu munaku byonna babeerawo kati nina kasisita kange kano kakali ddalu <laughs> sheis a very very close friend nga webanagamba nti te close friend sheis my close friend era abaana abo bamaaka abo baa eh, best friend wa daddy boogeranga eh, best friend wa daddy and so on so she's a very close friend so ndowooza mukyala eddalwa nti muliraba eryo eh, naye ngaate joweria bwagambye nti ah, kyekyo nja kukireeta luvanyuma eh, naye nja kukireeta oluvanyuma kakati ekyo kikulu nnyo mwebanange mwebale nnyo mwebali eddala ze mbulidwa ebigambo byokwogera kubanga buli muntu yenna wano ameaninga a lot to me kute coporo oyo oh, oyo oh, <laughs> ye fasbon oyo abeereyonaye abeera mu kamoli all the time naye mpolampola bwati so nebaza nnyo nebaliza ddala mwenna ababaddewo kati njagala okutwala omuka ngezaako okusabuliza mangu olwagudde njagala okutwala omukyalo naimuke Uh, mubutuufu kino okyebaliza katonda itis very rare okufuna omuntu ajja okwagala nga bwoli ye peni bwe yajja yanjagala nga bwendi sigamba nti yalinakyenaye ye yayagala bwagazi muntu abadde mubulamu bwange nanzimba kwegamba nfunye nsomye bingi nnyo nenjiga bingi nnyo from her kyewuunyisa kwegamba kubanga okay she's a young girl Aww. Ah. i'd say but with a very mature very mature uh, brain so akoze kinene nnyo okunzimba era ndaba tujja kweyongera nnyo mukama nga ye mubeezi waffe n'ebyo mumaaso byonna manyi bali bantunuulidde bonna amaaso balina kyebaagala <laughs> eh, balina kyebaagala ekyefooti newa nakyo temweraliikirira temweraliikirira byonna biri tayaari neddiiru yonna yonna gyemukoze eh, eh, ejja kutereera bulungi nnyo naye ah, penny has been there for me anzijanjabye buli wembeera ne problem yonna inawoka problem ka pressure ako but shes always standby shes always there ah, ah, wewemba nakantu konna konna konna era ajja kumakinga sure nti akiyimiriramu kyonna kyonna so she has been she has managed to police me i'm not a, siri mwangu mm, siri eh. muntu mwangu nakamu nakatono naye eh, kirabika ye ate yansoboledde eddala ansoboledde eddala so nkyebaliza katonda ekyo era twongera okusaba katonda atubeere mu makkati ayongere okutugatta nkwebaza nnyo olwa arrangement eno badde siina kyemanyi n'akamu n'akatono tewali kyebadde ntegedde naye webale kukikukwasaganya nakusobola kuleeta bantu bano bonna i know its not an easy thing naye nammwe mwebaza okuba nti mwawulidde okukoola kwe nemujja nemukola ki nemubeererawo temumuletinze down mwebale nnyo mwebalye ddala penny Thank you so much. Okay. Thank you so much. Okay. Uh, mmanyi tugenda kutambula mpolampola bwetutyo kasita katonda atubeera mu makati the sky will be the limit Amen. the sky will be the limit <laughs> so thank you so much and i'll always love you Amen. Oh. ekiruwa lwaki twe mukiwulidde badde mwebaza ekitegeezo kitegedde nga bwe mugambye alores lovely omanyi embaga tebubulako muki so nolwekyo oyo gwe tulina olwaleero naye once again mbebaza nnyo banange mbebaza amsort of words ate saagala nnyo kwogera nnyo ate mbyonoone so nolwekyo njagala katonda ayongere okubabeera njagala twongere okubeera obumu uh, ewaffe awaka itis really open anytime yes. please yes. come and uh, let's have fun yes. and be a family neyanziza nnyo neyanzaege kansibe sina kinerabidde kyembade njagala kogera nezibisinga mbyogedde ebyo bijja kujja okay. kati webale keke webale my birthday of 2023 a very memorable day uh, thank you thank you so much okay. mm. n'ogamba nti naye nga kituufu kyo omukyalo ono ayaniriza buli muntu nina mikwano gyange ddala kati nga bano abali stable nga ki naye bonna abaaniriza abatoloratinga mu ngeri eyo tewaliwo problemu n'akamu n'akatono okiraba so wakyogeddeko naye nga kyekyo kyo kituufu ekirabo ekyakirima halleluya bamipeni fetukwagala bannaayo omuwere ayogedde ebigambo najjukira n'okujjukira erinnya joweri <laughs> naye